di sana bubuknya sama siapa? Halo Mbak. Halo Mbak. Kerasan? Enggak. Ngapa kok gak kerasan? Enggak. Hmm, kan enak sama Mbak. Karo Kuati. Karo Mbak Ogo. Jadi pingin sekolah kono. Karo Bude. Hmm? Karo Bude. Karo Bude. Bude siapa? Bude Isa. Bude Isa. Terus nanti saya Bude Isa. Isa. menghangkan boleh penduduk yang agak di rumah kayak buat rumah di mana rumahnya rumahnya di warning bayi sesendi numpak motor numpak motor Bibi sekolah di sana mana hmm? sekolah nih kene. Sekolah nih kene, orang pun ada kota. Penaan nih kene ada kota dan neng kene nah dia ini dia telepon aja kok ngomongnya sik seneng gitu ono sik kerasan Ponorogo hmm. apa oh main tak cekel mau ngapain sih mau halo guys dewi lah tangannya ketutupan nah Lain. sekolah mbak siapa Tuna nggak nek masuran. Masuran mama. Heeh. Mama. Heeh. Wis nek mana kan sekolah? Oke. Oke. Saya sekolah ini. Kalian. Yang kalian. Udah nah. Nggih. Sip. Tuh, neng di. Siapa itu? Jenenge sapa panggilan Oke dulu nih, Mas Afin mana? Mas Afin ini. Lo pergi kemana tante tadi? Mau ngapain? Mas yang bikin pesawat. Mas, ada bikinin pesawat mas. Halo, aku lagi nganu. Oke. Mama. Halo. Aku lagi nyanyi. Lo, coba Ini mau. Ini mau. Ma. Kenapa kok?